Auditorijai neinteresē, cik labi runātājs prot lasīt no slaidiem. Turpini skatīties, un tu redzēsi, kā prezentāciju Zoomā var padarīt par atbalstu, kas akcentē sacīto. Prezentējot Zoomā, standarta uzstādījuma gadījumā slaidi ir pa visu ekrānu, bet jūs esat mazajā ekrāniņā. Mans ieteikums ir pirms prezentācijas sākšanas palūdziet visiem dalībniekiem uzspiest uz View options un uzstādījumi side by side mode. Šis ir daudz praktiskāks prezentācijas skatīšanās režīms. Atceries, prezentācija esi tu, nevis tavi slaidi. Lai veicas! Un ierakst komentāros, kādas ir tavas domas.